on. Oh, Selena Mix. Check, check. Mic check. One, two, on. Oh. Last round. Here we go. Three, two, one, go. あんセリとセリのバトル勝敗はない多分 maybe どちらも違うならそのマインドどこに置く kind answer バ b バト気の毒誰が決めんのなめんな執着収縮したヘッド硬直したハンドとブレッド抜かすな吹かすな騒ぐな騒げ黙れすがれああ、 うさんくさい売人セリが支配人神ゴーズ Play for me, pray for me どんなぶっ飛ぶ魔法の粉よりウイルス U を選んだパートナー一生ドナードナートーナー神詰まりとドの詰まりビッグラットから立証済み怠けりゃ永久地獄監獄逃れられない思考意向確認気を強く持つああ Yes, okay この曲みたいサビないサビない人でありたい Please, love words, love words ああ Listen to the performance. Thanks. Ah. Uh, yeah. Ah. Uh, thanks.